Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Эрдэнэ сүрэнгийн төр мартахаа. Цанацнаа багвэр нэг чимэдэн цар мөнгөл жорнага худсан чөтөр мшигч бяраа цаяат сар шинээр ахмадтай золлосон сайдын дэжэр итгэж нэсэн цацлан үргэж удсаарсан самбад дэгч юроо Todo mundo өөртөө дэцээ шүтсэн ханна түртэ залбирч надагсаа хани хаханд амьдрал